guys! Welcome back to my channel, Nals Vlog. Uh, today, uh, mag, uh, ang aking break, breakfast ba o tanghalian? Hindi ko alam kung ano to. ko kasi bigla eh, na last uh, last time, I've been there in Mega Donkey together with my friends. At nakita ko ang saging na saba. Uh, boiled banana or nilagang saging in Japanese あゆでバナナでこれはらしいもの見つけましたそれでこれはゆでバナナたまたま手作りの桜エビの塩辛みたいこれを合わせるこれちょっとやってで見せるかなここででもうちょっと足りないからね konti pa, konti pa. Yes, yes, yes, yes. Oh, mapakita ko sa inyo ah uh, paano ba 'yon? Paano kumain ng nilagang saging ang mga Ilongga or Bisaya? Diba? Inis ko kasi to eh. At may terno tayong kape. May mark pa siya na may logo pa siya ng Kamugawa. Yan, mark. Ng Kamugawa City. Tadakimasu. Kain, inom tayo. Ah, today, challenge ko yung kung kaya nyo. Kakain ako ng tapan natin yung aking ano. Diba? Hindi ko na kailangan ano kasi marunong akong gumawa eh. Pag Bisaya ka, marunong kang gumawa ng uh, bagong alamang. Uh, if you're a Bisaya, even though you're uh, sumara, Bisayas have a plenty of or of, plenty of dialect like Cebuano, uh, Waray, Boholenyo, or um, Alonga. So, ako, nakikita ko sa mother ko kung paano siya gumawa ng bagong alamang. So, kasi nga, mahal kasi. At may bagong alamang ako, meron akong saging na saba. Binalatan ko na yung saging. So, ito na yung saging. I make tusok this? Yes. Paano ko ako kumain ng saging? Game na! Start! ganito po ako kumain ng saging. Kasi, social tayo ngayon. Pero kung ano ho, masarap talaga ng, kasi para may ano, ayan. Para hindi siya tatalsik. Mali. Ganun po ako kumain ng saging. Yung tamang-tamang ano lang ng kain. Yan. Tapos, ganyan ko siya. Tapos, yan, tingnan nyo paano ako kumain. Namiss ko kasi. At may terno tayong kape. Nalaglag. Paano po kumain ng ito, ganito po. Tapos yung aking sarap di ba hmm. Mas gusto kasi to, 小さい頃はこれが一番大好きなおやつでも朝ごはんでもバナナあゆべだゆでバナナ桜エビのカ辛と一緒に食べて、うん、コーヒーを飲みながら oishi. At meron pa. Kinain ko na kasi kahapon yung isa eh. So, meron akong, uh, ah, anim pala siya. Meron akong five, binalta ko na isa. I have a, the le left uh, four, four. Yan, kain muna ako. Watch muna kayo habang ako'y kumakain. Diba, masarap. Mm. Masarap din to parang pwede itong merienda. At pwede itong breakfast or, hap, or tanghalian. Tabahin naman ako eh. So, Nag-isa lang ako dito. Kaya, sabi nga, pag itong bagong na to, unrice ako. Lagi kong binibili ah, meron akong stock na talong or これだけね、桜エビの塩辛、何にもいい。これは美味しいご飯。食べられる。 うん。何ko sa ko na yun. Mm. Sarap. Meron pa tayo. Ayan. Mukbang challenge? Mm, hindi siya siguro mukbang challenge kasi namiss ko lang talaga ang kumain ng banana. Ito lang, solve na ako. 2, 3, ito yung 3. Katabi ko lang yung ano, no? Yung lababo. Tashinoshiru wa daitokoro no arai, ano, arai nagashi. Kanta でしょ sa four. So, bali five na banana ang kakainin ko ngayon. Yan. So, malaki na siya, kaya lipat ko na siya dito sa aking malaking lagayan. lang na iwan. Ba, ko nawala yan. O, oh, ubus ko na pala. Paano naman pala uminom ng ng wine ama sosyal? Diba? Kunyari, uh, wine glass, kaganyan-ganyan. Tapos, kunyari, kopita yan, kaganyan. Eh, walang ano eh, kunyari lang, ganyan. Bayan ng ganyan. Van Galen no.